Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Son günlər verilişinə çağırdığı qonaqlarla qalmaqal yaşayan aparıcı Rövşanə Asəf qızının sözü Nagihan Abdullayeva ilə çəp gəlib. Olay yazır ki, Asəf qızı Space səhər proqramında qonaq etdiyi Nagihanı qəzəbləndirib. Buna səbəb isə Abdullayevanın mən Azərbaycanlı bəylə evləndiyim üçün populyarlığım artdı. Instagramda türk gəlin görməmişəm sözlərinə orada yoxdur da hamı çıxıb özünü ərə getməklə məşhur etmir cavabı olub. Abdullayeva xahiş edirəm sözlərinə diqqət edin. Mən özümü ərə getməklə populyarlaşdırmamışam. Zaten Instagramda müəyyən qədər gündəmə gəlmişdim. Sonra izdivac verilişinə çıxdım, deyərək özünü müdafiə edib. Asif qızı isə yenə də öz fikrində qalıb. Bundan sonra deməyim odur ki, Instagram və ərə getməklə yadda qalmaq bir işdirmi sualını ünvanlayıb. Nagihan, siz elə danışırsınız ki, mən şokdayam. Əminəm ki, izləyicilərim də reaksiyalarını gizlədə bilmirlər. Siz niyə bu qədər ərə getməyə ilişmisiniz? Sözləri ilə qəzəblənib. Rövşanə ondan işinin məğzini izah etməsini istəsə də, Abdullayeva aparacıya sərt cavab verib.